мен өз үйімде отырмын және осы үйде менің мынау ә, толып жатқан ә, мына кітаптарым ә, енді әртүрлі адамдарменен бірге бірге түскен суреттерім бәрі тұр ә, сондықтан мен ә, мен туралы өсек таратқандарға мен ә, Ке, мен туралы өсек таратқандарды мен кешірмеймін оларды керек болатын болса мен сотқа беремін Ә, өйткені себебі менің әйелім қаншайым бүгін қызы ә, ол бар кезде мен дегенде ішкен асын жер қояды ә, ал сол әйелімнің арқасында мен құдайға шүкір осылай аман сау келе жатырмын сондықтан енді мен осындай маған осындай былапыт сөздер айтып мені осындай абыройымды төккен адамдардан мен керек болса халықаралық сотқа беремін көкесін